თუ ბიურომიიჩნია რომ ეს უნდა გამართოს მომდევნო მორიგ პლენარულ შედომამდე, ანუ უფრო ადრე ვიდრე მომდევნო კვირის 4 შაბათს და ასეთი არის, ვიცი, ზოგადი მიდგომა გამომდინარე იმ პრობლემებიდან, რომლებიც არსებობს, მათ შორის თავრობის საქმიანობასთან დაკავშირებით, აგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ პარლამენტი ახლა ახლა მიმართავს პრეზიდენტს თხოვნით, რომ მან მოიწვიოს პარლამენტის რიგ გარეშე შედომა. სავარაუდოდ ეს შეიძლება მოხდეს პარასკევისთვის. машин თუ ყველაფერი ასე იქნა, შესაძლებელი იქნება რომ ხვალ გამართოს ასე ვთქვათ ხდომამდე ჩასატარებელი პროცედურები, ანუ ეს საკომიტეტო მოსვენები ფრაქციებში მოსვენები, ხოლო მეორე დღეს უკვე გამართება პლენარული ხდომა.